pour la publicité Good Goûter va pouvoir commencer. Tenez-vous prêts Nous observerons vos talents au cours des deux épreuves suivantes. D'abord, vous devrez préparer le plus beau et le meilleur gâteau. Puis vous le goûterez et commenterez vous-même la recette que vous avez cuisinée. C'est aujourd'hui que je peux saisir ma chance de devenir une grande artiste. Et je vais lui définitivement sa carrière. Bien, vous pouvez commencer à place du gâteau. Et on ne peut pas faire passer le bulldog pour un gâteau. C'est fini pour moi. Sans gâteau, je ne peux pas passer la deuxième épreuve. Oh, Kilari, je suis désolée. Tantan, ce n'est vraiment pas bien ce que tu as fait. Il est trop tard pour revenir en arrière, mais j'ai fait un autre gâteau et je vais te le donner. Oh, il est à toi. Tu me le donnes Irina, je ne sais pas comment te remercier. Et maintenant, la seconde épreuve. à la caméra. J'adore Voilà un goût qui donne envie de vivre Comment elle fait ça Elle est trop forte Alors moi aussi j'ai du talent. À toi qu'il quand tu veux, vas-y, nous une bonne idée de faire préparer par mon agent hein, chéri un bon gâteau explosif bien piquant au piment et au poivre. <laughs> Elle va se ridiculiser La Carrie avait fini, ma petite. C'est si bon C'est sûr que j'en pleure. <laughs> Ah, ah. Le feu et Le monde des idoles. Ça a changé le plus 18 pâtissier du monde. Hein. Merci à vous, mesdemoiselles. Si, mesdemoiselles. Bravo.